Sapete qual è la domanda che mi hanno fatto più spesso dopo che sono arrivato terzo nel campionato del mondo di slopestyle? Andrei a Rampage? Bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video. Allora, prima di iniziare facciamo una piccolissima parentesi. Siccome voglio cercare di coinvolgervi come pubblico e siccome mi piace un sacco il feedback che mi state dando, tutti i commenti, tutte le condivisioni, parole a voce che mi date quando vi incontro, insomma tutto, vorrei però interagire ancora di più con voi. Mi è venuto in mente, ho detto, cavolo, ma sarebbe fantastico se riuscissi tutte queste persone a dargli uno spazio nel video. Ecco, avete presente tutte le mie intro che a un certo punto punto, qualsiasi momento capita, dico sigla. Però prima sigla. Sigla! Sigla! Prima sigla. Dopo la sigla. Sigla! Sigla! Ecco, la cosa che potete fare tutti è prendere il vostro telefono, il vostro smartphone o GoPro o qualsiasi telecamera che avete e registrare proprio questa cosa che io di solito faccio in tutti i video o lo fanno gli altri dove dovete semplicemente dire solo e esclusivamente sigla, quindi ogni volta metterò il vostro video dove direte sigla. Mi raccomando siate originali e inviatemi i vostri video nella mail che trovate sotto in descrizione. Bene, non distraiamoci, partiamo subito col dire. Che cos'è il Rampage? Partiamo da far capire a tutti voi, perché magari c'è tanta gente che è, si è appena iscritta al mio canale o comunque non segue tantissimo il mondo della mountain bike, che non sa nemmeno che cos'è il Rampage. Il Rampage è una gara, tanto per iniziare, la più grossa e importante competizione di freeride al mondo. Ma che cos'è il freeride? Il freeride è una disciplina, una branchia della mountain bike che semplicemente non è né dirt né DH né downhill, ma è un modo di scendere dalla montagna, perché si parla sempre di discese in in montagna nel modo più creativo possibile. È un po' una gara fuori dagli schemi, se si può dire così, il Rampage. Si potrebbe definire questa gara la gara più nazi di freeride. Se avete visto i miei video precedenti sapete che cosa vuol dire nazi. Comunque, questa competizione avviene nel Zion National Park che si trova nel deserto dello Utah. Da quanto tempo c'è il Rampage? Anch'io mi sono informato perché sapevo più o meno le date, ma per sicurezza però non vi stupidate. La primissima versione del Rampage è avvenuta nel 2001, però la curiosità è che non per tutti gli anni è stato fatto il rampage, nel senso che nel 2001, 2002, 2003, 2004 è stato fatto il rampage. Poi c'è stata una pausa fino al 2008 perché il rischio della gara era troppo alto, quindi hanno interrotto per un, questi 4 anni la competizione. Poi è ripreso però non è stato fatto per tutti gli anni, hanno fatto 2008, 2010, 2012 ancora, dal 2013 fino invece al 2019 tutti gli anni. La cosa interessante di questa gara è che ogni anno, tanto per iniziare il montepremi è salito ogni anno, siamo partiti dal primo anno che era 8.000 dollari di montepremi, totale complessivo quindi per tutti gli atleti, quindi se arrivavi primo magari erano, non so, nel primo anno sono stati 3.000 dollari, il secondo prendeva 2.000, fino ad arrivare a completare questi 8.000 totali. L'ultimo dato che ho trovato è nel 2016 che il price money complessivo del Rampage era di 200.000 dollari. Non che il primo si prenda 200.000 dollari, eh, però era diviso per, non so, per quanti atleti venissero pagati, secondo me anche tutti in quel caso. Non ho mai partecipato al Rampage, però ve lo posso dire perché comunque nello Slopstyle da quest'anno, per esempio, tutti gli atleti che partecipano ai Crankworks, tutti vengono pagati. Più sei alto in classifica, più il tuo premio in denaro è alto. Però siamo in 14 nei Crankworks e tutti e 14 veniamo pagati, anche se l'ultimo prende cifre abbastanza irrisorie. Però tutti sono pagati. Comunque vi fa capire che nel 2016 200.000 dollari divisi magari per 18 rider, il primo si porta a casa una bella fetta. Non so dirvi quanto, ma un bel po'. 2017-2018 non ho trovato quant'era il premio in denaro, però vedendo come è cresciuto negli anni sicuramente è salito ancora, perché dal 2012 c'è stato un incremento del premio in denaro di 40.000 dollari, 55.000 dollari, 75.000 dollari nel 2014, 100.000 dollari nel 2015 e poi per arrivare a 200.000 dollari nel 2016. L'altra domanda che magari in tanti di voi si pongono è ma perché è così tanto rinomato il Rampage? Beh, allora potete capire che il rischio in questa competizione è altissimo. E lo dice il fatto anche che l'avevano interrotto dopo il 2004, fino al 2008 era stato interrotto. Sei su comunque montagne dove tutti i percorsi sono molto esposti a burroni, robe del genere cadere non è proprio il massimo ma oltre al fatto che è molto pericoloso è anche perché è l'unica vera competizione di freeride che esiste al mondo un po' di anni fa ne facevano qualcun'altra ma l'unica che è stata portata avanti tutti gli anni è questa più il fatto che comunque da sempre è sponsorizzata Red Bull ha fatto crescere ancora di più l'hype, il seguito della gente eccetera eccetera. Ma quello che direte voi è ma di preciso che differenza c'è tra una competizione come quella che fai te e Rampage? Io faccio slopestyle mentre questa è una competizione in freeride. La differenza sostanziale è che nello slopestyle i salti sono anche un pochino più piccoli del Rampage anzi sono più piccoli del Rampage ma è proprio la tipologia di salto che è diversa nel senso che nello slopestyle è tutto perfetto, tutto preciso, gli atterramenti atterraggi sono lisci, larghi, senza sassi, i salti nel 2019 quest'anno erano giganti, non si può dire niente, ma eh, sono precisi, quindi tu puoi fare la gara con una bici da dirt o da slopestyle, quindi con poca escursione e infatti si vedono tantissimi trick è costruito apposta per fare questo tipo di, di evoluzioni e tra l'altro nei corsi di slopestyle se il corso è costruito veramente bene in teoria non devi mai toccare il freno o pedalare quindi sono proprio fatti apposta per lasciare il rider concentrato sui trick invece il freeride come vi ho detto all'inizio del video è una specialità freeride come dice la parola stessa, girare liberamente, nel senso che bisogna inventarsi, e avere creatività intanto che si scende. Infatti anche qui i salti sono giganti, ma il terreno non è liscio, i salti non sono così precisi, quindi devi essere bravo te a calcolare la velocità. Fare trick è difficilissimo ed è per quello anche che si usa un da downhill, perché ti serve tanta escursione per ammortizzare gli atterraggi. Questa è la principale grossa differenza tra le due competizioni. È anche vero che comunque negli ultimi anni anche il rampage ci sono varie discussioni su questo aspetto, nel senso che il Rampage nei primi 4 anni era proprio considerato freeride, freeride puro, quindi le linee c'erano, ma in alcuni punti era veramente scendi dalla montagna, salti giù dalle rocce a caso e andavi. Poi però dal 2000, insomma, dal 2008 fino al 2016 ehm, era diventato un pochino troppo artificiale come, come contest, nel senso che l'organizzazione costruiva sempre tantissime strutture, iniziava a somigliare quasi a uno slopestyle un pochino più grosso. Cosa che non vi vi ho detto è che tutti i rider devono costruirsi la linea. Quando un rider arrivava dove, dove è situato proprio il rampage, trovava da, già delle strutture fatte. Lui poi doveva costruirsi una linea perché tutti i rider si costruiscono la linea al rampage, ma aveva già delle strutture fatte, quindi obbligatorie. E poi invece ti costruivi il resto della linea come volevi. Invece negli ultimi anni hanno reso la montagna completamente libera, nel senso tu vai giù dove vuoi e ti scegli te la linea. È ritornato diciamo alle origini, ai primi anni, quindi proprio freeride. Ma adesso <clears throat> un pezzo di pollo da mezzogiorno mi è rimasto. Adesso però arriviamo al punto clou del video. Lo avrete intuito dal titolo. Andrò a Rampage. Dopo essere arrivato terzo al campionato del mondo di Slopster, la domanda che mi è stata fatta da un sacco di persone è Ma Toto, non fai il Rampage? E la risposta è no. Perché? Dovete capire che dopo un certo livello, in qualsiasi disciplina, si diventa veri e propri atleti e per essere un atleta ti devi preparare, devi essere concentrato, tu ti alleni tutto l'anno per fare risultati, per fare certe gare. Nel mio caso, in questo momento della mia vita, non mi sento assolutamente preparato e pronto per una gara come Rampage, nel senso che da quando ho iniziato a girare in dirt realmente, cioè ecco, Diciamo una cosa, io in realtà ho iniziato facendo appunto downhill freeride, non me ne fregava niente di fare tempi e arrivare giù a 200 all'ora e fare il tempo, ma ho iniziato proprio in bike park con bici da freeride. Mi piaceva un sacco girare in bike park e intanto che scendevo triccare. Però appunto abitando in città e quindi non avendo la possibilità di girare spesso in freeride, avevo comprato una bici da dirt e dal 2010 io ho girato solo esclusivamente in dirt. Mi sono gasato e sono andato avanti solo nel dirt. Quindi non avrebbe senso per come vedo io le competizioni, perché comunque ricordatevi che essendo una gara uno rischiosa, quindi non si va là a giocare. Seconda cosa, ti stai confrontando con i migliori al mondo, non è che puoi andare là e essere il pollo di turno che non fa niente. E poi, terza cosa, anche gli obiettivi personali. Io partecipare semplicemente a una gara così, per avere l'anomia di aver partecipato, non me ne frega niente. Se io partecipo a una gara è perché ho degli obiettivi. In questo momento non ho obiettivi per il rampage non, non è nella mia testa assolutamente. Non lo escludo per un futuro, assolutamente non sto dicendo quello, però in questo momento della mia carriera e della mia vita non è una mia priorità. Tra l'altro, argomento strettamente connesso a questo è per partecipare al Rampage, come si fa? Cioè non è che vai lì e dici "Oh bella, vengo a girare? No, non funziona così. Come nel campionato del mondo di Slopestyle c'è tutta una gerarchia di eventi da fare, l'ultimo scalino di questi eventi è appunto Red Bull Joyride. In un altro video vi spiegherò come funziona tutto l'FMB, ve l'avevo promesso, non l'ho ancora fatto, ma lo farò adesso quest'inverno. Eh, non è che c'è una classifica, perché non c'è un vero campionato di freeride in questo mondo, ma ci sono degli inviti. Sono, mi sembra, i primi 10 dell'anno prima sono invitati a Rampage, più quest'anno... Ehm non so neanche io come funziona. Fino a un po' di anni fa era esclusivamente su invito dell'organizzatore del Rampage che vedeva i video e ti invitava o comunque erano tutti rider conosciuti, avevano già una nomia e li invitavano. Invece negli ultimi anni hanno anche preso dei rookie, chiamiamoli così, so che inviavano un video per far vedere le loro capacità da questo organizzatore, di preciso non vi so dire quanti ne prendevano, quanti ne prendevano, anche perché ogni anno veramente questo regolamento cambia un po' un po' a sé. Mi ricordo che 4 anni fa, 4-5 anni fa, c'erano delle qualifiche o addirittura delle pre-qualifiche, adesso non mi ricordo di preciso bene, ma cioè c'erano un sacco di rider invitati o comunque che potevano andare. Comunque il range era molto più ampio rispetto adesso in cui invece sono invitati in 18 persone massimo. Quest'anno hanno invitato sempre i primi 10 o non mi ricordo quanti, però poi hanno fatto anche un evento Red Bull Proving Grounds in cui tu potevi vincere una wildcard per partecipare al Red Bull Joyride. È il primissimo anno che lo fanno, questo tipo di evento, e quindi anche il primo anno in cui tutti noi vediamo come funziona. Tra l'altro questo evento non è neanche stato trasmesso in diretta per vedere le run, eccetera, e ho capito che sostanzialmente era un contest con salti non assomigliava molto al Rampage perché i salti ok erano grossi ma assomigliava praticamente a un, un, un, percorso a slopestyle perché gli atterraggi, i salti erano veramente larghissimi erano soltanto adattati alla bici da downhill infatti hanno invitato un sacco di rider di dirt nei primi tre allora primo Reed Boggs secondo uno sconosciuto che non vi so dire il nome un certo Johnny Salido terzo DJ Brent cosa penso di questo evento? allora sicuramente è un lato positivo che facciano eventi di questo tipo trasparenti quindi puoi anche te qualificarti per un evento così grossi perché fino adesso come vi ho detto gli inviti a Rampage erano beh c'è quello là che ti manda l'invito sì sembra la festa di compleanno che solo i pochi eletti potevano partecipare invece con questo modo anche se non sei nessuno ma sei forte in Ferride vai lì, ti fai valere nel Proving Grounds e puoi andare a partecipare. Di sicuro farò anche il video poi dopo il Rampage di analisi delle varie ramp del Rampage, così vi faccio anche capire di preciso di che cosa stiamo parlando. La cosa più importante che non abbiamo detto di questo evento è che si terrà quest'anno il 25 ottobre Basta, fatemi sapere anche nei commenti se avete apprezzato questo tipo di video che ovviamente è un video molto parlato, poco riding, <laughs> però pensavo di fare un video comunque interessante per magari spiegarvi aspetti che tanta gente non sa secondo me. Tra l'altro io personalmente che sono andato a cercare un po' su internet si trova pochissimo del rampage, pieno di video di riding, cadute eccetera ma informazioni sul Rampage e video dove spiegano che cos'è il Rampage io non ne ho trovati quindi spero che questo video vi sia piaciuto scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate quindi di questo video e fatemi sapere anche se quello che vi ho detto rispetto alla mia decisione di non fare Rampage vi sembra corretto o no giusto perché voglio avere un vostro parere ricordatevi di fare quindi video sigla eh, che io veramente aspetto e metterò in ogni mio video almeno uno di questi video e basta noi ci vediamo a un prossimo video è morta anche la luce quindi vuol dire che è finito si è spenta bella